May bago na naman tayo, ha? Yeah! Yeah! May bago na naman tayo, ha? bago na naman tayo, ha? Yeah! Yeah! May bago na naman tayo, ha? May bago na naman tayo, ha? bago na naman tayo, ha? Yeah! Yeah! May bago na naman tayo, ha? bago na naman tayo, ha? Yeah! Yeah! May bago na naman tayo, ha? May bago na naman tayo, ha? Yeah! Yeah! May bago na naman tayo, ha? Yeah. Yeah.